Thank you Nona Tentang beta punya rasa Beta pun cinta ini cuma paralel saja Nona tado Diam tunggu nanti beta kasih itu Beta balik atur dua dulu sama-sama Jangan le ragu jangan lebih banyak sedengar orang bicara dengan ada sumbang Cuma nale saja Nona yang beta sayang Sepung nama masih ada dalam beta sumbayang Beta harap Nona singkal yang hati Nyaman pasti jujur sing ada orang lain Jujur beta cinta sing main-main Biar banyak yang suka Nona oke okay, fine Nona jangan le ragu jangan le tak aku Beta janjikan jaga saya selalu Jujur sing ada orang lain mau ganggu Cuman saya di beta pun hati nomor beta satu Beta pun cinta Cuma parare Jangan selalu Rasa parale. Beta pun cinta Cuma parale, Jangan letakku Pasti beta balik Janji suka suka hati suba ku suka Tinggal si percaya komitmen yang beta jaga Domo mau bicara apa coba si tutup telinga biar beta jauh Cuma bayang si yang beta ingat Cuma si nona, cuma si yang beta cinta Cuma si nona, cuma si yang beta sayang Kita tulus sini si pernah mau tagoyang Cuma nona yang ada di beta pun bayang-bayang mimpi ini selamanya sampai papa mama Kalau tuan panjang umur katongkan bahagia Harapan beta nona bukan sekedar rupiah Jalan masih panjang beta janji hidup pasti setia Beta harap nona saya mau mengerti Cuma sisa orang yang ada di beta pun hati Beta yakin saya pasti akan pahami Cukup dan saja beta sanggup untuk jalani Beta pun cinta cuma parale jangan cuma parale Jangan letakku Pasti beta balik Beta pun cinta Cuma parale Jangan letakku Pasti beta balik Beta pun cinta